أقبلت يا رمضان أقبلت يا رمضان في عام مليء بالذنوب والمعاصي فكيف يا رمضان نستقبلك في عام تغلق فيه المساجد وتمنع الصلوات في بيوت الرحمن أتيتنا لتهون علينا أحزاننا فوالله لنستقبلك بفرحة وسعادة تملأ القلوب وتنهي على الأحزان تملأ القلوب وتنهي على الأحزان فأنت شهر أنزل فيه القرآن وذكر في القرآن ويقلب الميزان وفيك ليلة القدر وفيك ليلة القدر أنت شهر تملأه العبادة فنصوم نهارك ونقوم ليلك ونتمنى أن ندرك فيك ليلة اللهم بلغنا فبلغنا رمضان